Oder Flirten früher und heute. Nee, heute Irgendwie sowas. Das finde ich ganz gut. Ja. ja. So, willkommen zu Teil 2. Ja. Mit dem Titel. Ja. Was geht, wie geht es weiter? Wir waren, wo waren wir? Wir waren beim Kennenlernen immer noch. Ja. Ähm, und jetzt ganz zum Schluss. Bei den Status, ne? Genau. Wenn man also online zugange ist, da wollte ich gerade sagen, auch wenn da steht äh, zumeist Sex, ähm, da habe ich das ganz oft, dass man da ins Chatten kommt. Ja. Also bei mir steht sowieso immer Chatten, das mache ich dann auch. Was nicht heißt, dass auch was anderes sich geben kann. Aber ich bin nicht drauf aus. So. Ja. Und selbst bei Leuten, die dann Sex stehen haben, komme ich ganz oft so ins Quatschen. Mhm. Leute reden dann, also schreiben dann einfach und erzählen so ein bisschen. Und äh, da kommt es also auch dann auch schon vor, dass man dann mal telefoniert und wird weitergequatscht und dann trifft man sich eventuell auch oder aber auch nicht. Ja. So. Ist dann ganz nett. Mhm. Es gibt auch nicht so Chats, das was wir auch kennen, die einfach einmal abbrechen, dann ist es erstmal vorbei, dann kommt auch nichts mehr. Ja. So, da kommt überhaupt nichts mehr oder man Wochen später kommt dann plötzlich wieder eine, Mel eine, eine Meldung, ja, wie geht's denn und so. <laughs> das ist schon mhm. verrückt. Da weiß man oft gar nicht mehr, wer das ist. Mhm. <laughs> ja. Ja, das ist ja auch, es fängt ja auch immer belanglos an und wird dann halt immer persönlicher und mhm. für manche ist es dann auch dann einfach so, dass es vielleicht zu persönlich wird und mhm. das geht mir manchmal auch so, dass dann irgendwie, keine Ahnung, man, man möchte halt gar nicht so viel da sagen irgendwie, man, manchmal finde ich zumindest, weil man lernt sich gerade erst kennen und ja, das ist halt so immer das Ding und man, man weiß halt nicht wirklich was, aber man, also manchmal geht es mir auch so, dass es mir dann irgendwie egal ist und ich dann auch Sachen von mir preisgebe und das sind ja auch nicht irgendwie schlimme Sachen oder <laughs> so, aber es ist halt schon immer so, dass es persönlich, wenn man sich persönlich wirklich trifft, dass das was anderes ist und dass man anders reden kann mhm. als jetzt dann im Chat und es ist halt auch was du aus hast mit dem Telefonieren, finde ich persönlich auch viel besser, mhm. weil das auch schon mal ein Stück näher kennenlernen ist. Mhm. Und ja. also zu, bei meinem äh, derzeitigen Freund war es auch so, dass wir erst ähm, also wir haben vielleicht fünf, sechs Nachrichten geschrieben und dann war mir schon gleich klar, so dass das ist er so und ich wollte ihn anrufen und mhm. dann habe ich ihn gleich gefragt und er hat mir auch seine Nummer gegeben und dann haben wir halt dann ab dann meistens telefoniert. Mhm. Und das geht halt schon näher und man, man kommt sich näher. Klar, also denn, wenn man merkt, dass man sich sympathisch ist und dann auch mehr voneinander wissen möchte, dann kann man ja telefonieren, dann ist es mit dem Chat auch vorbei, dann verlagert sich das ein bisschen. Ja. Das ist ja auch ganz schön, das kenne ich auch. Wobei ich eben auch ähm, für mich festgestellt habe, dass sehr viele Leute auch gerne quatschen, also man wegen chatten, also schreiben oder auch am Telefon, ähm, weil das schon eine andere Nummer ist, weil da muss man ja ein Gespräch in Gang halten. Ne? Schreiben kannst du viel, aber am Telefon ist es schon sehr viel direkter. Ja. ja also da sich anschweigen oder mh, hm, sich irgendwie einen Mist erzählen, ist dann ja auch anstrengend. Also, ähm, aber trotzdem ist es so, dass viele Menschen schon gerne von sich erzählen. Ja. Also bis zu einem gewissen Punkt. Ja, das habe ich also auch schon festgestellt. Und wenn man sich dann sympathisch ist, dann kann man ja gucken, äh, ob man sich auch mal auf einen Kaffee trifft oder so und dann guckt man weiter so war das ja früher eigentlich auch. Man hat ja dann jemanden vielleicht mal kennengelernt und mit ihm gequatscht. Und dann ist man eventuell gleich mit dem nach Hause. Klar. Oder aber mm, man hat sich dann noch ein zweites Mal getroffen oder ein drittes Mal. Ja. Und dann erst ist man vielleicht mal in die Kiste gesprungen. Also das, das Ne? Das ist ja auch so bei Heteros sehr. Also das erinnert mich jetzt gerade an Sex in the City. Dann ist es ja auch immer so, ja, wir haben jetzt unser drittes Date und das ist jetzt der Zeitpunkt für Sex. <laughs> ja. Und bei Schwulen ist das ja eigentlich so, da gibt es ja eigentlich gar kein Date. So, es wird ja meistens gleich in die mhm. Kiste gehüpft. Mhm. Und das ist schon, äh, ja, denke ich, sehr eine große Ausnahme, wenn man sich irgendwie zwei, dreimal trifft und ja noch nicht im Bett war. Ja. Und. Das stimmt, aber also bei mir ist es fast immer so gewesen. Ja. Also, ähm, bis auf ein paar Ausnahmen schon, aber so ist es auch heute noch, wenn ich jemanden sehr nett finde. Ähm, dann trifft man sich erstmal an einem neutralen Ort, also ja. sprich Café oder Kneipe. Das mache ich dann schon lieber, und dann gucken, wenn man sich dann noch nett findet, dann kann man auch nach Hause gehen. Ja. So, also das, das, das finde ich eigentlich auch immer besser, als wenn man sich jetzt sagt, du kannst jetzt gleich zu mir kommen, so. Also, weil man weiß ja nie, auch wenn der jetzt noch so tolle Fotos hat, es kann trotzdem immer sein, dass der ja gefotoshoppt. ja, sowas zum Beispiel. Und das ist auch so ein Punkt Fotos. Ich meine, du glaubst gar nicht, was mir die Leute ungefragt für Fotos zuschicken. Ja. Also da zieht es mir echt die Schuhe aus, <laughs> wenn ich welche eine habe. Also, weil, also, äh, das würde ich nie tun. Also ähm, ich wundere mich halt manchmal auch, was die Leute alles für Fotos von sich haben. Ja. Also meine Herren. Ähm. <laughs> das ist so. Ja, wobei die auch oft ja austauschbar sind. Ich meine, ich weiß, wie ein Schwanz aussieht und so. Ja, ja also ähm, muss man nicht unbedingt dann auch gleich verschicken. Äh, wäre ich auch sehr viel, da, also da wäre ich sehr viel zurückhaltender, bin ich auch mit ja. äh, Foto verschicken. Ja, und außerdem, wenn man das dann auch gleich verschickt, dann gibt es gar keine Überraschung mehr. Das kommt noch dazu. Das mhm. ist auch so ein Punkt. Da hast du völlig recht. Oh ja, es ist ja, äh, was ja auch so ein Punkt ist, Erotik und sowas läuft ja auch über verschiedene Schienen ab, dass man sich erstmal unterhält zum Beispiel, dass man sich mal ein bisschen anguckt und so weiter, da muss man nicht gleich alles sehen. Ja. Das sehe ich auch so. Oder man möchte vielleicht auch jemanden mal auspacken. Ne? So. Genau. <laughs> Wenn man schon alles weiß, ist dann ja blöd. Und wenn wir jetzt nochmal zu früher kommen, früher gab es ja auch schon Badehäuser nur für Männer, oder? Ja. Schon ewig, ne? schon bei den Griechen. Ne? Das es ja, ja. Rathehäuser ist auch schon das Wort. Ja. <laughs> gab's, ja, ja natürlich. das gibt es ja heute immer Ja, ja, klar. Die, ja. ja, ja, natürlich. Das habe ich auch schon, natürlich habe ich das auch gesucht. Wobei ich mich, mich noch erinnern kann, äh, als ich nach Hamburg kam, ähm, da stand ich dann, da war ich 20, da stand ich vor einer schwulen Sauna und ich habe mich reingetraut. Nein. Nein die war legendär, die gibt es auch schon lange nicht mehr. Und als ich dann soweit war, war sie geschlossen. Mhm. Das fand ich sehr schade, ich habe es nicht geschafft. Und es gab damals nur die eine? Nein, es gab auch noch eine andere, aber die fand ich nicht schön. Und die, wo ich rein, mich <laughs> reingetraut habe, war toll mit Swimmingpool und allen Schikanen. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Und die du nicht schön fandst, war die Apollo. Genau. <laughs> Die auch Apollo nicht schön. Die ist, <laughs> so. die ist auch leider nicht so schön. Nein. Ja, also auch wenn sich dann. Ähm, auch wenn da das super Publikum ist. Ja, alles gut und schön, aber nee. Also für mich darf es dann ein bisschen netter sein. Ja. Und ich gehe dann auch so ehrlich gesagt auch viel lieber in Anführungszeichen normale Badehäuser. Ja. Also Freizeitbäder zum Schwimmen auch, weil ich gerne schwimme und da ist auch dann mit Sauna und da sind auch Männer und man guckt da auch. Ja, und da gibt es auch inoffizielle Herrentage. Auch das gibt es nur inoffiziell leider. Ja. Ne? Damentage gibt es offizielle, aber Herrentage gibt es. Ja, Diskriminierung. Ganz genau. Und nicht zu so knapp. Ja. <laughs> so. Ja, und natürlich gibt es sonst wie andere Möglichkeiten. Früher gab es solche auch Klappen, gibt es heute auch noch, glaube ja. ich sogar. Weiß ich nicht, wobei ich nie begriffen habe, warum Schwule sich auf Toiletten treffen und da Sex machen, das war auch ja, nie so meins. Eklig, ne? Ja. Und das stinkt nach Pipi. Auch nicht nur das, ja. aber so. Also das habe ich nicht verstanden, das gab es natürlich früher auch schon, ist klar. Und was, was ich noch ganz am Anfang auch gedacht habe, früher gab es doch auch diese Chiffre-Anzeigen, was es ja heute eigentlich ja, immer noch gibt. Ne? Natürlich. Ne? <laughs> Ja, in sogenannten Szene-Magazinen. Ja. Das war auch ein Prozess, das dauerte ja ewig. Da musstest du hinschreiben. Und es ist schon wieder vorbei. Und dann gab es irgendwann mal eine Antwort und es dauerte Wochen. Es dauerte Wochen, ne? Ja. Und das wurde dann ja erst zu diesem Verlag oder was auch immer Gesch hingeschickt ja. und dann haben die das weitergeschickt. Genau. Und man musste auch was dafür bezahlen. Oh oder? ja. Für eine Anzeige musstest du Geld bezahlen. Für, für eine Antwort nicht. Für aber für die Anzeige nicht. schon. Ja. Also und, und für den Brief natürlich. Auch das. Und es dauerte, wie gesagt, Wochen und dann kam irgendwas und dann war das alles ganz furchtbar. Und, ja. <laughs> <laughs> ja. Also das hm. ist schon einfacher geworden. Das war jetzt Teil 2. Machen wir noch Teil 3? Wollen wir? Machen wir noch Teil 3. Na gut. <laughs> Bis gleich. Ja. Tschüss.